E ela queria que eu fosse tá lá, fosse tá lá. E ela queria que eu fosse tá lá, fosse tá lá. Yeah. E ela queria que eu fosse tá lá, fosse tá lá. Yeah. Yeah, yeah. E eu não tava lá, meu é um. Não dava pra te trombar, eu tava lá em Cancún Com duas norte-americanas, de Armani, de Gucci, Dolce Gabbana Eu não tenho fama, mas tenho mil sué Chains, cubana, que brilha mais mulher Comprei pra minha mama de cerveja decide, meu filho vencer Quem tá passa segue, comigo vai prevalecer E bebeu royal saludo. só quem acompanha a caminhada do Dugu Mandando um foda-se a depressão E norte que sul pra ser campeão Vivo minha vida de pé, sempre honrando minha fé Seja o que Deus quiser, viver assim Vivo minha vida de pé, sempre honrando minha fé Ajoelho e faço as pré, e elas não têm fim Vivo minha vida de pé, sempre honrando minha fé Seja o que Deus quiser, viver assim eu tenho eyes, eu tô nice Tô com a minha gang, tenho eyes Tô passando de nada, gosto de nada. Tacando tá fogo no pipe, Katia Fire Bitch, tem culpa demais Ah, uh, go Dang Ice run Gang Bitch, que babé quero você nem Calça da cursa de gang Tacando tá fogo no prank Nos inimigos é bang eu sou de gang. Tacando fogo no pré, nos inimigos é bem. Yeah, yeah. Quer vida rica também. Tacando fogo no pré, nos inimigos é bem. Yeah, yeah. Quer vida rica também. Nos inimigos é bem. Tacando fogo no pré. Yeah, yeah. Vivo minha vida assim, pra ela não ter fim. Quero grana, quero cash. fim, pra ela não ter fim.